Сама стрела закинула кому-то. 1200 IP. 1 миллион лута, э, я думаю, это достойный лайк. Всем спасибо за просмотр.